Salutan al cio, jen ivo dia via dio. Kai hodio mi iras al du eventui. La anua estas uh, YouTube conveno. Mi credas estas uh, mute da prelegoi pri YouTube-umado tie. Kai post tio mi iros al Esperanto Pizza Nocto nove, char mi tre shatas mangi pizzon. Mia shu e bellas, tro bellas, tro bellas. To hodio mi devas capti du traino in per tingi la locon ki o caso so conveno. A uh, gi esto nove en sun studio. A uh, eble vi memoras de mia antaue YouTube ai filmoi, um pri YouTube filmoi ke mi idis tien. Estas amuse, muse char en la estin mi este system administranto kai ki am mia ke patro e kai tion ili ci telefonos al mi kai demandos min pri komputilaj problemoj sed nun miei ai esperante mi quis cias tion kai kel kain ili emas telefoni al mi cae peti pri komputi la problemo do mi tute ne povas skapi tion pakon do kiel vi povas vidi mi jus al venes al esperanto uh, ne esperanto al <laughs> al youtube evento a kelka youtubisto jam estas ĉi tie kaj aliaj verŝajne alvenos kiel mi jam diris en aliaj filmetoj youtubistoj ĉiam estas malfruaj kaj la evento devas komenci antaŭ Mi credes che ci devs comenci gi anta deck to deck minuto e sen homo e simple status ci ti e kai in. Jen mute da film milloi ki un mineniam povus aceti in mia vivo charelia ili esos tro multe costai. Australian YouTubers. Au esperante Australia YouTubistoi. Esas esas sur la alia flanco de la flugfolio e ci fek mia camera esas malbona. Ci en spool en spool start spool kio la fek signifa spool chu esos esos la fino del mondo <laughs> mia youtubista amikino ci tie didis la lastem foi on kiam ci pedis mi ai filmetoi muta el vi commentis kai che eh, sia canalo kai didis tre stranga in afero in do ci foi mi petas da nove estas ligilo al sia canalo tie iru kai diru ion tre stranga <laughs> <laughs> ah. do ma simple sidas in la mezo tie oh vi fadas ion tre imponan, ver shine li gvidas sed mi nest sias. Ki okazos? Do me jus stelis citi on de iu, mi nest sias kie, sed poste mi stelos gin. ni nun estas je la fino de la prelegoj kaj ni simple intencas manĝi iomete. Mi kredas, ke la manĝejo estas tie. Um, la prelegoj estas uh, interesaj. Mi lernis iomete, ne tiom multe, sed vere ne gravas. Mi simple estas ĉi tie, ĉar la aliaj estas jutubistoj. Unu el la plej bonaj aferoj pri jutubaj kunvenoj estas tio, ke la manĝaĵo kaj trinkaĵoj ĉiam estas senpagaj. Oh, vi estas tiom bela. Vi bela. Tenu ĝin tiel. <laughs> vi estas manekeno a vi ai oculoi do mi giustro trovis tablon de hazarde dai Eble mi povs meti iun sub mian chemison kai ti mi povs agi quasi mi es das grave da kai e ble ali ai rimarcus eline mi vidos e eh, mi es scalera Woo! <laughs> estas stupado en la mezo de la chambro, tio signifas ke mi devas grimpi gen. Come on, show us the passion, the love. Ancora restas un colaun chitie. Chu vi vidas gen? Eble ne alia de Marcos. No, memoru, vi devas komenti che shia YouTube kanalo. Ne forgesu tion. Do mi just trovis ĉi tion. <laughs> ha? Gis. Gis. Yep. Gis. Mi volas surmeti... Fek, mi ne povas. Mi volas meti mian capon tra ci tion, sed shainas che mia capo estas tro granda. Sed eble duen foion mi provos. Sed estas mal facile para un umano. Oh, <laughs> el Fek al mi ci tiui ocul vitro esos trebe alaicu, ne? Ne i povas eleganti kiel mi. Do, ni nun estos la fino de la YouTube conveno. Vare shaine poste mi iros al kineo, au eble mi iros al cafeo con quelcae alie YouTubistui. Mi ancora ne decidat, sed la Esperanto kunveno comencijos post uh, tri au kvar horoi. Do, mi nun promenas al la Esperanto kunveno sed iu interesse okazis dum la YouTube kunveno. Do mi multe parolis kun YouTubisto, kiu havas tre grandan sekvantaron, kaj li diris ke li intencas fari filmojn, um, longdaŭrajn filmojn aŭ televidserion, li jam verkas la skripton por ĝi. Um, sed li volas trovi helpon pri kelkaj aferoj am kai mi dis kem nu mi povas helpi kai mi eĉ sugestis ke li povas uzi esperanton en li ai filmo eble kiel flanka afero au io tia kai li tre interesi pri la ideo do eble balda o ne balda o sed eble en la estonteco estos sa eh, nova filmo e ki uzos ial esperanton mi ne scias sed eh, eble tute fiasko sed ni vidos Do, ci tiu Montrielo textas che mi estas malpromesita drinki ci tie gis tiu dato. Ah, mi ne certas ciu mi povis attendi tiom longe. Do mi jus al venis al Esperanto domo, sed shainas che ci foie mi estas iom frue, do mi ne povis aniri. Mi simple devus stadi ci tie kai attendi Dimitri kai la aliaen Esperantisto in mi esperas che iu kiu havas la shosilon facte venos. Ah, mi ciam timas tion. <laughs> Do shine Dmitri Jusal Venice in sia acha auto. Fin fine vi al Venice. Ci vi attendo. Yeah, mi attendes vin dum horo. Oh, ne, ne, mesh. Mi sharetsas ne vere. Wo, <laughs> pizzon. Do mi jus ludis shakon kontra Dmitri kai ene de kvin movo ili venkis min, sed nun li ludas kun mia rusa amico, kai ili multe pli bone ludas ol mi. Mi nes cias kion la pedofilo volos fari. Yes, yes, li volos montri al vi citiu novene ringon, char la alian tagon li batis iun co tio, ca ili esas tre felice per tio, mi ne scias kiel. Sed nun mi volas monti al vi shakon en esperanto. Do, kiel vi povis vidi? Dmitri tre profundigis in la ludo. Li pensas pri ciu ah. movo. Ci vi povas nomi figurum, ti estas la... Ah, yes, yes. To Dmitri volas che mi montru al vi la nomo in della diversa e... ludiloi in citiu ludo. Yes. Nes cias che nomi tio. Mi figuroi. Ah, eble figuroi. Sed ni havas peono in citie, turon tie. Mi credes che tio estes cavaliro. Yes. Um, regio, regino, kai episcopo. Sed esos interesse, chare Dimitri didis al mice en la russa, ci tio estos la boato de vikingoe au io tia. Ladia? Um, Ladia? Ladia, ok, bone, cae tio estos cevalo. Cevalo, yes. Um, cae tio? Episcopo uh, ah, au? Oficero, eble. Ah, ok, interesse. Oficero, Do esos interesse, chare shainas ke mi fakte ne uzis lo justai nomoi, mi just Wikipedia-on. Do la nomo estas regio damo turo curiero cevalo kai peono do tio un momento mi montra de nove do la regino fakte estas damo um kai tiam ni havas um curieron curieron uh, en esperanto uh, kai ankaŭ estas uh, oh oni simple nomas tion ĉevalon. Ja. Ehm, kaj jes, tio ĉio alia estas justa. Do ni nun estas je la fino de la nokto, kaj mi ĵus telefonis al Kaja kaj demandis lin, kiel fec vi estas, char li ancora ne venis al pizza nocto, ca jes mi scias ca vi ne vidis pizzon, sed fec al vi, mi ne volos montri gin. Um, do mi telefonis al li, ca mi demandis, ca li dis, oh, pardono min, mi estas io mal frue, mi venos, mi venos, mi estos tie post 30 minutoi, sed ni nun farmas la domon, ca mi dis, nu, ne venu char eh, ne estos homo ci tie ca li didis oh mi jam esta sur voie ki mi povas fari ne cias mi ne intenza simple stadi ci tie en la malumo frostigita en la nocto mi sposas um, do tio es la fino de mia filmo kai dimitri es tie li for parkas um Hazara da in afero in kai yes tio es tio do se vi shatis ti tio filmeton shatu gin disconigu gin abonu mi an kanalon se vi ancora ne abonis kai mi vidos vin tio in la veronta filmo kai se vi ne estos tie mi trovos vi an domon kai mi stellos vi in letero in el via post kesto no <laughs> kai kiel chia mi vos danki mi ein subtenanto in para patreon Donatsu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miei gis nunai donatantoi estas Sarah, Joe, Miguel, Vard, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jason Knuckles, Shane, and Greg.